Pada preview episode 13 drama Penthouse, penonton dibuat bertanya-tanya terkait apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Chon So Jin. Hal ini karena preview adegan Chon So Jin menyimpan misteri dan sangat sulit untuk ditebak. Namun setelah dipikirkan kembali, inilah pendapat dari drama update terkait karma yang akan diterima Chon So Jin berdasarkan preview episode 13 drama Penthouse. Pada preview episode 13, Chon So Jin sepertinya akan dijebak oleh Sim Suryon dan Logan Lee untuk membalas dendam kematian Oh Yoon Hee dan semua perbuatan jahat Chon So Jin selama ini. Setelah Jo Dante meninggal sudah dipastikan Chon So Jin akan menjadi satu-satu musuh yang harus dihadapi oleh Sim Suryon dan Logan Lee. Jika kita perhatikan preview episode 13 lebih detail, sepertinya Chon So Jin akan keluar dari rumah sakit dan tinggal di sebuah apartemen kecil belum dapat dipastikan bagaimana cara Chon So Jin dapat keluar dari rumah sakit itu, apakah kabur atau memang Chon So Jin telah bebas. Dalam foto pertama, Chon So Jin terlihat memakan anggur dan ada koper putih dan tas merah di belakangnya. Jika kita lihat dari dialog yang diucapkan Chon So Jin, dia mengatakan bahwa kau meninggal dengan kematian yang pantas kau dapatkan. Sepertinya ucapan itu ditujukan kepada Jo Dante. Dan mungkin saja saat itu Chon Soo Jin tengah menonton TV dan melihat berita kematian Jo Dante yang terkena ledakan bom di Hera Palace. Melihat Chon Soo Jin yang mengatakan hal itu, bisa dipastikan jika Chon Soo Jin sebenarnya mengingat semua hal dan tidak menderita demensia tingkat akhir. Jika kita kembali sedikit pada scene saat dokter menjelaskan pada detektif yang ingin menginterogasi Chon Soo Jin, di sana dijelaskan bahwa Chon Soo Jin menderita demensia tingkat akhir yang sangat parah. Hal itu membuat Chon So Jin tidak bisa diinterogasi oleh polisi. Kenapa Chon So Jin bisa mengingat segala macam hal, padahal dokter sendiri mengatakan jika dia telah menderita demensia yang sangat parah? Dokter itu patut dicurigai, karena saat memberikan penjelasan kepada detektif terkait Chon So Jin, dia bersikap aneh dan tidak seperti dokter pada umumnya. Jadi dokter itu pasti bekerja untuk Chon So Jin karena kemungkinan Chon So Jin dirawat di Chong Ah Medical Center. Dan jika kalian ingat Chon So Jin merupakan pemilik dari Chong A ah Medical Center tersebut. Selain itu Chon So Jin juga masih memiliki sekretaris Do yang sangat loyal kepadanya. Jadi bisa saja sekretaris Do memanipulasi dokter tersebut. Namun Chon So Jin pasti tetap menderita demensia, namun mungkin demensia tahap awal dan tidak terlalu buruk. Hal ini bisa terlihat dari scene saat Chon So Jin mengigau terkait Oh Yun Hee yang menemuinya dalam mimpinya. Kembali pada Shin Chon So Jin yang menonton berita terkait Jo dan Tae yang meninggal. Kematian Jo dan Tae merupakan berkah bagi Chon Jin karena Chon Jin akan terhindar dari rentenir yang sempat mengejarnya pada episode 12 sebelumnya. Jika kalian ingat, rentenir itu berkata jika Chon Jin dan Ha Eng Byul harus membayar hutang milik Jo dan Tae kecuali Jo dan Tae meninggal dunia. Dan setelah kematian Jo dan Tae, itu berarti Chon Jin telah terbebas dari semua masalah hutang. Bahkan detektif pun tidak bisa menginterogasi Chon So Jin lagi karena Jo dan Tae telah meninggal. Perlu diketahui, Chon So Jin ditangkap polisi karena masalah hutang Jo dan Tae bukan pembunuhan terhadap Oh Yun Hee. Lalu kenapa Chon So Jin masih bersembunyi? Hal ini karena publik mencurigai Chon So Jin sebagai pembunuh Oh Yun Hee setelah rekaman yang ditunjukkan oleh Berona kepada wartawan tersebar. Namun kasus itu belum dilaporkan pada polisi, jadi Chon So Jin harus menghindar dari publik dan bersembunyi. Setelah berbahagia mendengar berita tentang kematian Jo Dante, Chon So Jin kemungkinan akan mulai kesal karena ada berita pengangkatan Logan Lee sebagai direktur grup Chong Ah. Chon So Jin pasti akan sangat kesal mendengar berita itu. Selanjutnya Chon So Jin mungkin akan menghadiri pemakaman Jo Dante bersama dengan Ha Eng Byul. Meskipun Jo Dante sangat jahat namun Sim Suryon dan Sok Hun serta Sok Yung pasti akan melakukan pemakaman yang layak untuk Jo Dante. Jadi semua orang pasti akan berkumpul di tempat itu. Hal itu bisa dilihat dari baju yang Engbyul kenakan saat dibawa pergi oleh beberapa orang. Sebelumnya drama update mengatakan jika itu adalah rentenir, namun setelah diperhatikan lagi, orang yang membawa Ha Engbyul adalah Sim Suryon dan Logan Lee. Jika dilihat dari Eng Biul yang berteriak memanggil ibu, hal ini berarti jika Ha Eng Biul dibawa pergi oleh Sim Suryon dan Logan Lee secara paksa di depan Chon So Jin. Hal ini Sim Suryon lakukan untuk membongkar kebohongan Chon So Jin terkait demensia akut yang dideritanya. Sim Suryon sangat tidak percaya jika Chon So Jin menderita demensia, meskipun telah ada laporan resmi dari dokter dan rumah sakit. Karena Chon So Jin telah terhindar dari rentenir, maka satu-satunya cara untuk menghukum Chon So Jin adalah dengan pembunuhan yang telah ia lakukan terhadap Oh Yun Hee. Di video sebelumnya drama update mengatakan jika Oh Yun Hee kemungkinan akan menemui Sim Suryon setelah insiden kematian Jo Dante. Jadi bisa saja Sim Suryon dan Oh Yun Hee akan melakukan sebuah rencana untuk pembalasan terhadap Chon So Jin. Dan Ha Eng Byul sepertinya akan digunakan sebagai pancingan untuk membalas dendam kepada Chon So Jin. Karena tidak ada hal lain yang bisa memancing Chon So Jin selain Ha Eng Byul. Ha Eng Byul kemungkinan akan dibawa ke tempat di mana Oh Yun Hee meninggal. Karena Ha Eng Byul dibawa pergi dan diancam oleh Sim Suryon, maka bisa dipastikan jika Chon So Jin akan pergi mencari Ha Eng Byul. Di tempat itu pasti akan terjadi pertengkaran antara Sim Suryon dan Chon So Jin. Dan mungkin semuanya akan diatur sesuai dengan kejadian kematian Oh Yun Hee oleh Sim Suryon. Hal ini bertujuan untuk membuat Chon So Jin mengaku atas perbuatan jahatnya pada Oh Yun Hee. Namun kemungkinan Chon So Jin akan mendapat gangguan ingatan lagi akibat obat yang diberikan Ha Eng Byul. Meskipun Chon So Jin tidak mengalami demensia akut, namun Chon So Jin pasti mengalami gangguan ingatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mungkin saja Chon So Jin akan salah mengenali Ha Eng Byul sebagai Oh Yun Hee. Hal ini bukan berarti tidak mungkin, karena sebenarnya Chon Soo Jin merasa takut dan merasa bersalah atas kematian Oh Yun Hee tersebut. Jadi Chon Soo Jin mungkin akan membayangkan jika Ha Eng Byul adalah Oh Yun Hee dan akan mendorongnya ke dalam jurang. Atau mungkin saja di tempat itu Oh Yun Hee akan muncul dan menyapa Chon Soo Jin. Setelah melihat Oh Yun Hee, Chon Soo Jin pasti akan ketakutan dan akan berlarian dan mencoba untuk menghubungi sekretaris Do dengan teleponnya. Jika diperhatikan saat Chon So Jin memegang telponnya, tangannya terlihat bersimbah darah. Mungkin saja Chon So Jin sempat terjatuh saat berlari karena melihat Oh Yun Hee atau setelah mendorong Ha Eng Byul. Jika dilihat dari scene berikutnya di mana Chon So Jin terlihat berlarian menuju apartemen kecilnya, Chon So Jin sepertinya menghindar dari kejaran Sim Suryon dan Logan Lee atau Oh Yun Hee. Pada preview terakhir kita melihat Chon So Jin sedang bercermin di sebuah kaca besar dan menatap dirinya. Chon So Jin terlihat terluka di kepala atau telinganya sambil berkata jika dia adalah Chon So Jin. Chon So Jin pasti berusaha menenangkan diri tentang kejadian di tempat meninggalnya Oh Yun Hee. Entah dia melihat Oh Yun Hee di sana atau benar Chon So Jin mendorong Haeng Byul karena salah mengira itu Oh Yun Hee. Mungkin saja Chon So Jin akan menjadi benar-benar gila pada akhirnya, setelah mengetahui jika Oh Yun Hee masih hidup atau Haeng Byul yang dia bunuh dengan tangannya sendiri sama seperti Oh Yun Hee.